नमस्कार या व्हिडिओमध्ये कोणत्याही वेबपेजचे सोर्स कोड कसे पाहायचे हे मी तुम्हाला सांगणार आहे सो त्यासाठी मी सर्वप्रथम गुगल क्रोमचा यूज करतो तुम्ही फायरफॉक्सचा सुद्धा यूज करू शकता आणि कोणती एक लिंक सर्व करा मी विकिपीडिया सर्च करतो सो जस्ट तुम्ही पाहू शकता हे होम पेज आहे विकिपीडियाचं या वेबपेजचं सोर्स कोड कसे पाहायचे तर त्यासाठी जस्ट राईट क्लिक करा आणि जे बॉटमला तुम्हाला इन्स्पेक्ट दिसते त्याला क्लिक केले की तुम्ही सी एस एस स्क्रिप्ट आणि एच डी एम एल या हे सोर्स कोड पाहू शकता आणि हवे तसे तुम्हाला एडिटसुद्धा करतात बट हे टेम्पररी राहणार आहेत हे जस्ट बॉटमला edit as H T M L दिसतं आहे आणि तुम्ही यांचे सुद्धा बदलू शकता जस्ट हे सो जर हे तुम्हाला माहीत असेल तर नक्की कमेंटमध्ये सांगा आणि अजून नवीन टेक्नॉलॉजीबद्दलच्या माहिती सांगण्यासाठी आमचे चॅनल सबस्क्राईब करा धन्यवाद